Баскет Тату. Всем привет, меня зовут Елена Баски, и сегодня наш выпуск посвящен одному из традиционных стилей татуировки, и поэтому я в гостях у моего друга, боевого товарища, одному из ярчайших представителей этого стиля в России, да и, пожалуй, в мире, Сергей Буслаев. Расскажи, Буслай, привет. каким стилем, <laughs> привет, ты занимаешься? Я работаю в японском традиционном стиле, еще он называется иризуми. Так. Расшифруй э, обычному э, человеческому человеку. Иризуми же, по-моему, в переводе означает именно татуировать Иризуми это инъекция краской, дословно переводится. Хотелось узнать немножечко о твоей истории, чтобы люди, кто нас смотрит, понимали, что мы, знаешь ли, не просто взяли человека с улицы. Почему, как ты попал в эту профессию? А, я стал тату татуировать уже э, более-менее профессионально в 2006 году. А, до этого я служил в армии, до этого учился в военном университете, до этого учился в школе. В профессию попал, ну не знаю, как-то случайно, наверное, интуитивно очень хотелось а, работать татуировщиком. Тогда это было, ну как не такая популярная, наверное, профессия, как сейчас, но вот э, непреодолимое желание заставило все бросить. И Очень стать, заставило заставила тебя да, все бросить. заниматься татуировкой. Изначально, конечно, я делал все подряд, я учился, Э, делал американский трабик, э, делал, мне очень нравился реализм, угу. делал и полинезию, вообще все, что <laughs> человек хотел, я все делал, любую надпись, ну, ну такой когда, был наверное, универсальным мастером. Мастер да. начинает, ему выбора особо нет, он старается пробовать себя да, во всем, да. вообще и практиковаться как можно все больше. пробовал, ну, как-то я в журнале увидел э, огромную татуировку на все тело, э, впоследствии узнал, что это японский стиль, вот, и меня это затянуло, меня это очень сильно впечатлило, эти масштабы, э, все красиво вписано, гармонично в тело. Вот, и поэтому постепенно, не сразу, конечно, я все бросил, начал делать Японию, а вот, постепенно я начал приходить к этому стилю, пробовать что-то рисовать, информации не хватало, э, покупал книги, мне дарили книги, угу. мои родные, близкие люди. Вот. И так я стал познавать потихоньку этот стиль. Слушай, ну про тебя я первый раз услышала, наверное, в 2010 году была тату-конвенция, когда вы с, с твоей прекрасной женой заняли с ее бедром э, Первое место, да, по-моему, в японской татуировке? Да. Сейчас я знаю, Тогда ты не любишь эту работу уже. Ори... Э, Номинация называлась, по-моему, Ориентал, да? Ориентал – это да, что-то такое общее понятие. Это не совсем японская азиатских. татуировка, угу. да, это восточная татуировка. Э, вот. В 2010 году мы переехали с Ростова сюда, в Москву. Э, так как нехватка опыта, может быть, клиентов заставила двигаться куда-то. Угу. И, ну, естественно, только Москва, наверное, последний пункт в России, куда можно поехать, э, заработать денег, получить опыт, ну и развиваться. Ну, мне кажется, вообще из Ростова много. Как много рэперов, короче, крутых из Ростова, так да. и много татуировщиков. Реально, мировых звезд, которые... Ну, какая-то, да, есть кузница такая. Там, ну, ну как-то ну, вас там люди хорошо южные, кормят. да, энергичные, на движниках постоянно. Скажи мне, почему ты не стал возвращаться в Ростов? Потому что я знаю, некоторые мастера летают и там в Калифорнии работают, не знаю, где-то в Америке, но все равно возвращаются, там вот в э, своя студия, все такое. Ну, типа, нас и тут неплохо кормят из ну, В Калифорнию я не летал, не знаю, может быть, из Калифорнии я вернулся бы в Ростов, но из Москвы мне не захотелось хотелось <laughs> возвращаться. Я ехал, на самом деле, на 2-3 года поработать, подзаработать денег, поднабраться опытом. Да, хотелось обратно вернуться. Как там родственники живут. Ну и вообще прикипел к этому городу. Ну, приехал в Москву, пожив там 3-4 месяца, вернулся в Ростов, понял, что в принципе мне в Москве нормально. И в Москве уже... неплохо. Можно ездить в Ростов, э, гостить, отдыхать. Но... Ну и плюс тут, конечно, незаменимое общение, да, между вообще, наверное, да, очень много общение. хороших, тем более в те времена много хороших мастеров, только здесь как бы концентрировались, приходилось да, да. общаться только тут. Мы поговорили про твою историю, давай вернемся к истории самой татуировки в Японии. Вообще, как это все зародилось, куда это все пришло, и что с этим делать? Совсем? Как и во всех цивилизациях, в Японии делались давным-давно татуировки. Вот, они э, были необходимы э, людям для э, подчеркивания статуса человека. То есть определение. Да, некоторые. определение, э, кто, ну, в, в социальной там сетке, кто этот человек. Вот. Э, впоследствии татуировка э, стала делаться как на, на как, ну, в наказание, как вид наказания. Татуировка стала делаться как вид наказания. Вот называется иридзуми, инъекция краской. А, в то же время а, развивалась и э, татуировка как искусство. Было много мастеров, которые э, делали э, красивые татуировки, и они себя не хотели ассоциировать с видом наказания, угу. да, с криминалом. Заимствовали у речиков по дереву глагол хору. Угу. Вырезать, резать по дереву. То есть это схоже как... Стали себя называть хориши, угу. то есть резчик по дереву. Э, так как искусство резьбы по дереву было очень схоже с татуированием. Те же самые плавные линии, которые вырезали, сделались медленно, основательно. Угу. Вот это было очень похоже. Оно этим схоже с э, термином «татау», который является вроде как родоначальником слова «тату», и татуировка в переводе тоже означает вырезание, шрамирование. Ну, то есть это, видимо, какие-то ну, обмен ну, знаниями да, космическими. Обмен знаниями. Угу. Вот, а сам продукт, то есть резной объект назывался хоримона. Угу. И сейчас мы знаем, что ну, татуировка, вот продукт, там бодисьют называется хоримона. А ты слышал историю про пожарников? Вот я в одном из своих выпусков, где я знакомила там, моих э, подписчиков э, вообще со стилями татуировки, рассказывала, это я где-то прочитала, честно скажу, что было, были вообще татуировка пошла от пожарников, так как они голенькие бегали на пожар, ну, потому что иначе все можно обуглиться. Они делали себе вот эти костюмчики, и у них были разделения. Там, вот это вот, например, там бригада хризантем, они там побежали, не очень хорошо тушат. Там бригада пионов тушат вот получше. Ты я тоже это где-то читал, да, но я не могу сказать, что это было <laughs> именно так. Ну вот. такая, но ну, да, это даже Это интересная, да, теория, как бы это очень, э, как сказать, мило и... Ну красивая, да, да просто это красиво красивая рассказать. легенда, да, такая вот, она заставляет человека думать там, о приятном. Что такие интересные были. Что, что такой зачаток. <laughs> Хорошо. Расскажи нам, пожалуйста, как это все превратилось в современную татуировку. Да, я знаю, что в Японии очень жесткие ограничения. Ну, вот сейчас там даже есть такие а, знаки, за, перекрещенные, татуированные люди, как мы как будто переход переходим, вот такой человечек, только там перекре, перекрещенный татуированный человечек. Что там за проблема с, э, а, в Японии в тот момент, когда татуировка начала развиваться очень сильно, она стала развиваться вместе с искусством э, гравюр угу. в Японии. Вот такой, какой мы сейчас, наверное, ее знаем. Угу. То есть гравюра укиё-э Э, рисовались и использовались как дизайны для татуировок. Угу. Можно было купить себе гравюру и выбрать из нее, ну, взять с нее дизайн. Угу. А, татуировщиками непосредственно были э, в, ну, в большей степени те люди, которые вырезали доски под эти гравюры, угу. ксилография. Они же были и татуировщиками. Приятное и полезным. Да, Дизайн они совмещали приятное с полезным. Они уже умели резать, в принципе, и татуировать, ну, оставалось делом техники. Еще угу. немного и научиться татуировать. А татуировка становилась сейчас очень популярна. И власти, видя это, э, всячески старались препятствовать развитию татуировки, ну и запрещать ее. Ну, потому что они боялись, что это все криминальное, да, делают, а, наверное, поэтому? И не, не только криминальное, это было связано и с верой, э, то есть э, тело, данное нам там богами и так далее, осквернять не стоит, и, ну, и с криминалом тоже какая-то угу. связь была. Вот, но э, чаще всего, ну и вообще основным каким-то э, таким посылом правительства было, что нельзя осквернять тело. Почему человек. сейчас такая же история происходит? Я слышала, что там какой-то или чемпионат был, или что-то, и многих татуировщики, им приходилось вообще мигрировать, только бы оставаться. Либо они как-то скрыто работают там в каких-то подвалах. Ну, они очень сильно консервативны, поэтому, наверное, это до сих пор и происходит. И угу. связано сейчас... Консер... Консервативные, но трусики у них продаются в автоматах, да? <laughs> <laughs> Это вообще, конечно. Ну, в каких-то моментах, да, нам их не понять. Татуировка не должна должны оберегать и сохранять ее, наверное, уже как какое-то наследие как древнее искусство, вот, а они ее пытаются запретить до сих пор. Наверное, связано это и с криминалом на сегодняшний день. Вот э, у меня интересная была история. Саша забит, э, у него ну, уже скоро будет, видимо, костюм от Бусла. И когда мы были в путешествии э, в Калифорнии, в Universal Park, в этот аттракционов, да, наверное, его называют парк аттракционов. В общем, мы были там в Америке 24 дня. У нас ни разу не было никаких проблем вообще нигде. Все говорили, о боже, это так красиво, что за мастер вам делал? И откуда этот мастер, о боже, он в России вообще, да вы вообще боги, просто это было очень круто. Но был один случай, когда мы были в Universal был в этом, <laughs> мы шли, и была какая-то такая престарелая, прям такая вот, как уже, как э, изюмчик такая японка на каком-то кресле каталки, ее везли, и она, когда увидела Сашу, она испугалась так, она вжалась в это кресло, начала дергать своего провожатого, тыкать пальцем, и вообще мы даже ржали между собой, что она, возможно, подумала, что якудза за ней приехали в Америку, <laughs> отыскали, они меня нашли, ну, то есть для нас это было очень удивительно, они действительно этого боятся, Непонятно почему, хотя, мне кажется, у них одна из мощнейших, наверное, да, культур именно, ну, татуировки, которая там веками живет, и очень такая мощная традиция. В связи с чем? Я хочу у тебя спросить, какая вообще традиция? Есть ли какие-то правила, а, там, расположение, обязательно, то есть э, вот я знаю, что, например, не может быть ни черного фона, да, для многих людей это вообще шок, они считают, что если ты сделал просто дракона и там набубенил что-то там синенькое сзади, то типа это вот традиционное японское, мы говорим про конкретный, да, узконаправленный вот сейчас вот стиль, а, если эти правила, откуда берутся мотивы, то есть мы это уже чуть-чуть обозначили, но тем не менее, а, хотелось бы расширить. А японская татуировка – это прежде всего большая татуировка. Японская татуировка стремится занять все тело человека впоследствии. Угу. Вот. Не для слабаков, есть такая явно. особенность, да. Каждый раз хочется что-то добавлять и продолжать. То есть это какая-то часть. Это рука, это нога, это спина, это торс. А, а обязательно черный фон. Вот чем больше черного фона, тем лучше. Черного много не бывает в японской угу. татуировке. А, скромная цветовая гамма вот. Чем она скромнее, тем, ну, на мой взгляд, э, татуировка выглядит более строго, солидно, по-взрослому. Солидно, хорошее слово, правда. Да. Поэтому какие-то там цвета фуксия, не знаю, яркие кислотные тона в японской традиционной татуировке не используются. Если вам навяливают, что это японская традиционная татуировка с салатовым цветом, то да, вас обманывают, скорее всего. Ну и плюс, наверное, это связано с тем, что пигментов-то не было такого большого количества. Да, изначально это не было пигментов и делали там буквально как, какая-то минимальная цветовая гамма была. Был там коричневый цвет, угу. кра несколько красных, то есть там темно-красный, светло-красный или, или оранжевый. Угу. И, в принципе, оттенки серого и черного. То есть все было максимально скромно. Чинно, благородно. Да, чинно, благородно. А, потом же а, в Японии а, очень многое зациклено на временах года. Угу. Вот они помешаны на этом. То есть весна, там, лето, осень, зима. И в татуировке это изображается. Почему? Потому что татуировка, вот опять же, пошла а, развивалась вместе с ксилографией, с гравюрами. И в гравюрах изображалось примерно то же самое. Времена года, какие-то пейзажи, э, самураи, Угу. Вот, из э, легенд. Э, и все дизайны э, гравюр переходили в татуировку непосредственно. Из-за этого, вот, в принципе, такой, как сказать, огранич... ограниченный набор вот элементов, которых можно использовать там в одном, например, рукаве. Вот, кстати, Чтобы тебя... это было лаконично, аккуратно и без угу. наляпистости. Правда ли, я не специалист в стиле, но насколько я это знаю, поправь меня, если я ошибаюсь, например, там какая-нибудь там осенью карпы плывут только вверх, и в этот период ты не можешь там изображать там а, кленовый лист. То есть вот эти вот правила жесткие есть, действительно? То есть сакуру нельзя изображать с этим, пион нельзя изображать с этим. Или все-таки... Ну, на сегодняшний день правил вообще никаких нет. Люди делают все подряд. Но мы это про классику. Мы про классику бы, да. говорим, да. Ну, желательно, если ты начал делать рукав э, с карпом и с кленом, да, такой угу. осенний мотив, э, вот, то следующий рукав лучше сделать тоже а с карпом и с кленом. То есть с пионами, с весенними цветами это уже не будет сочетаться ну, априори. Угу. если говорить о японском, ага. как мировоззрении, зрении на татуировку, то э, это будет такой мавито. То есть должен быть весь костюм в одном стиле? Да, желательно, в, если ты делаешь года. костюм уже потом, впоследствии всегда нужно думать о том, как ты будешь продолжать. Угу. Вот ты захотел сегодня сакура, а завтра у тебя настроение переменилось, ты захотел клен. Угу. Вот. То и, есть сакура и с это уже мучение, да, сакура с кленом ну, из, из разных да, ну, мест. понятно. <laughs> Поэтому вместе их Гербарий. лучше не делать. <laughs> Да, никто не запрещает вам фантазировать, да. Ну понятно, классические япончики а, есть, могут да, не понять. Классика есть классика. Расскажи, есть ли какие-то легенды? Вот опять же таки с этим карпом, да, который достигает там какого-то... Да, Или... карп, плывущий ну по водопаду. Ну, а вообще значение там карпа кои – это борьба э, может быть внутренняя какая-то, достижение какой-то цели. Вот человек поставил себе цель, например, делает себе карпа коин. Угу. Достиг этой цели, карп достигает, как карп достигает там э, драконьих врат, угу. э, вершина водопада, то он потихоньку превращается в дракона. То есть получается именно плывущий вверх карп? Плывущий вверх, угу. да. Есть еще такая промежуточная форма, как э, карпа-дракон, макацуги как называется. Карп, да. То есть вроде бы он уже вот он вот, <laughs> подплывает к вратам и начинает трансформироваться. У него потихоньку голова в драконе превращается, тело вытягивается, ну какие-то там шипы, когти появляются. И потом он становится драконом. Вот человек сделал с одной стороны карпа, с другой стороны дракона. Мне, как в принципе идея и так какая татуировка будет понятна. Угу. А вот есть слушок. Поговаривают, ты повелитель карпов в нашей стране. <laughs> Больше, чем ты, мне кажется, карпов вряд ли кто-то делает. Расскажи, что за популярность, почему... Да, почему именно карпы, почему люди не, не, выбира... не выбирают там другие какие-то вещи? Ну, э, я как бы... Э, о чем как, как я это вижу, да, для человека этот символ, наверное, наиболее понятен угу. вообще японской татуировки. И красивая легенда. Да, красивая легенда, можно как-то это постараться. Ну, не, люди это э, проецируют на себя эту угу. ситуацию, то, что вот они достигают какой-то цели, угу. двигаются вперед, никогда не сдаются. То есть карт, который плывет вниз по водопаду, это уже другой этап, да, это либо он сдался, либо он достиг своей цели. Тоже, ну, и отплывает, чтобы как раз измениться. Да, угу. да. За, заруливает в магазин за пивком, <laughs> чтобы отметить это дело. Вот, поэтому это самый понятный дракон, карп, может быть феникс, тигр, такие самые понятные символы. И потом, наверное, человека. легко объяснить. Там, если ты рыбак, ты можешь сказать, да, я просто люблю рыбачить. А если тебе интересно да, там, пообщаться с человеком. Смешной случай, я парню делал, который рыбак и работал продавцом в магазине, сделал ему карпа. Так. Кое на плече. Вот, и он, ну, торгуя в обычный день, заходит клиент, э, выбирает что-то там, какие-то воблеры, блесна, смотрит, у него рыба на плече нататуирована. Ну, он к нему подходит так тихо, ты что, рыбак офигенный, что ли? <laughs> Вот, то Имеешь это, право да, карп еще является символом рыбаков. это, это очень круто. А расскажи, какие, может быть, твои любимые? То есть я так понимаю, что есть э, какая-то серия гравюр, да, которые являются основоположниками, да, откуда берут вот эти мотивы тех же самураев, вот эти маски, э, там, из театра, да, традиционного, который изображает. Какие там есть твои любимые, например, персонажи? Когда в Японии э, перевели с китайского языка роман э, «Речные заводи», в Японии угу. называется «108 героев Суикадена», э, к этому роману были нарисованы иллюстрации, угу. в которых изображались э, действующие лица этого романа, и часто они изображались татуировками. В то время это просто ну, порвало ага. тату-сферу древнюю Японию. Это был 18 век, по-моему, 17-18 век. Конечно, сразу 108 и, Да, тебе... сразу 108 ага. Э, э, самураев красивых, с татуировками. Они и все в безумных люди, костюмах. Да, в безумных костюмах, с разным оружием, с разной историей, характерами. Это просто ну, взорвало. И люди начали себе их татуировать. И на самом деле это является вот самым, наверное, любимым моим э, творчеством листать, изучать этих самураев, читать книгу про них я прочитал «Отличные, Отличные заводи». заводи». А там это, вот такая книга у меня она два есть. тома по 600 страниц. Это просто бомба. Я когда заканчивал читать ее, я просто плакал. Мне хотелось еще, еще, еще. Пишите больше. Книга, да. Вот эта книжка, вот 108 героев угу. Сюкадена с иллюстрациями, это, в принципе, азбука татуировщика. Угу. Смотришь, берешь, рисуешь, делаешь. По-моему, Харимоджи, да, перерисовывал их, если я не э, ошибаюсь. Вообще, да, кто много, только их не перерисовывал? Кто только не перерисовывал, да. Э, вообще, э, японцы, ну, насколько я знаю, считают дурным то жетоном, когда этих э, самураев перерисовывают, интерпретируют там в каком-то другом ключе. Меняют там основную позу, не такую, а -а, как на гравюре. Угу. Меняют там э, одежду или татуировки на них. Э, то есть, ну, они бы хотели, чтобы это оставалось таким, как было изначально. Угу. Вот поэтому эти дизайны берутся, э, грубо говоря, копируются на тело. Кстати, про позу, вот сейчас вот я вспомнила, ты как-то рассказывал, что а, почему да, изображение какого-то героя на спине должно заканчиваться в определенном моменте, что когда в бане да, находится человек. Да, так э, считается, что э, фигуру самурая нужно располагать так, чтобы одна нога у него стояла у тебя на пояснице, угу. а другая чуть-чуть ниже на ягодице. Допустим, в сидячем положении тебя, когда ты сидишь, например, там, в бане или, не знаю, на лавочке раздетый, то самурай э, у тебя за спиной стоит на двух ногах. Угу. Вот. Ну, это вот такая, ну, как сказать, это круто, как будто тебя со спины кто-то вот защищает, знаешь, так оберегает. Угу. Ну, прикольная. То есть а, Поэтому. человек может выбрать, помимо там самого нравится, не нравится рисунок, он может еще узнать легенду этого персонажа. Он может почитать о нем, кем он был, угу. какой подвиг совершил, э, подобрать себе героя по характеру, по характеру. и сделать его. Это очень прикольно. Ну, таких татуировок у нас делается мало. мало угу. Забыли с тобой еще один момент обсудить, который я у тебя хотела спросить, когда ты говорил про обилие черного цвета. В интервью Харикицуну, по-моему, я где-то прочитала, что он по-моему, в Tattoo Artist Magazine. Кстати, очень хороший журнал. Сейчас, я не знаю, может быть, они немножечко уже стали попсятину там выкладывать. Но когда это первые выпуски, это прям тоже Библия. Мне кажется, надо это читать пушка. эти. Мы переводили эти Да, журналы, мы все да. переводили. Их вообще было нереально. Надо было почку продать, чтобы купить <laughs> этот журнал. Поэтому у меня здесь есть шрам. <laughs> Ну, в общем, там у него было написано, а что... у меня третья почка. <laughs> Да, выросла. Э, там было написано, что в японской татуировке 80% э, успеха – это фон что на да, фоне все завязано. Конечно. Ну, то есть от не... ты сначала условно продумываешь фон, а потом уже решаешь с этим героем, чтобы это все входило, приходило. Да, в первую очередь буду смотреть на твой фон, как он у тебя завязан, как он связан, как все стихии, которые изображаются в твоем фоте, как они в фоне, как они взаимодействуют между собой. Ведь там вода, воздух, огонь, земля, все это нужно ну, грамотно как-то угу. расположить, вписать в тело, так, чтобы э, была хорошая динамика у фона, как фон связан с героем, который присутствует. То есть э, герой, наверное, уже такое второстепенное что-то. Вот, ну, качественно хороший фон, опять же, качественно сделанный, угу. качественно нарисованный, вписано по в правилам. тело. То есть не правилам. могут быть облачка, как в мулане. Да, все линии. То есть если линия где-то появляется, то она потом куда-то исчезает. Должна Если она быть. продолжается, она продолжается. Мне кажется, самый э, такой типа для людей странный а, э, предмет в фонах это э, камни, ну скалы вот эти. То есть для людей это вообще непонятно, что это за черная, блин, здоровая линия, а по факту это ну классическое изображение. И да? там в Тибете Земли. на тханках изображали примерно одинаково, то есть у них были эти общие правила. Кстати, чем ты колешь? Я смотрю, у тебя индукция, вот есть какой-то ротор. Что ты выбираешь, индукция или ротор? И то, и то. А, а да, Шаен? Вот такой, я хитрый просто. <laughs> Почему так много их? Что, одной не, не можешь колоть? Да, не умею одной колоть. Да вообще нравится мне железячки всякие, их собираю. Вот. Я работаю индукцией и ротором. Индукция, э, как правило, я контурю, это позволяет делать быстрые ровные линии, угу. <laughs> на мой взгляд, я не знаю, там ровные или нет на самом деле. <laughs> Вот. А ротор позволяет быстро и качественно прокрашивать. прокрашивать. Он упорный, он цепкий, он хорошо вкрашивает. Ну, пигмент черный, которым в основном я работаю, он прям мне очень сильно помогает в этом. Я, поэтому я работаю и тем, и тем. Периодически у меня есть покрасочники индукции тоже. Причем развлекаешься по настроению. Хочу ну, сегодня ну, это. Да, хочу могу это. себе позволить. Просто не зацикливаться на чем-то одном. Например, купить себе шаен и работать картриджами, <laughs> менять их постоянно, как, этот, как на конвейере, да. Ну, мне больше нравится... Это уже сам такое, процесс, мастерство. Аппараты, да, ручной работы. Мы пока с тобой так душевно разговариваем, на меня подглядывает один маленький кругленький красный персонажик. Я его часто вижу в татуировках. Расскажи немножечко про него. Вот эта Дарума, ну, наш лад, это такая матрешка японская. Ее покупают под Новый год, э, загадывая желание, закрашивая один глаз. Угу. И впоследствии, в течение года, если это желание сбывается, ну, как бы, если ты прилагаешь усилия, наверное, к этому. Это <laughs> ключевой момент. Э, закрашивают второй глаз и оставляют ее дома. Вот. И если желание не сбывается, его относят обратно в то место, где покупили, как правило, это храмы, и утилизируют, сжигают. Вот, вообще, э, а, Дарума, вот эта вот матрешка, она пошла, э, стала делаться с древних времен. Когда-то э, монах, вот, буддийский... Э, Будхитхарма, насколько я да. Э, сделав себе келью там в пещере, много медитировал там в течение там, многих лет, вот, сидел вот в этой красной мантии, а, пытался достичь там просветления, у него атрофировались уже и ручки, и ножки, и он уже вот выглядел вот так вот закутанно в эту красную, красную мантию, я сидел с открытыми глазами. А однажды ему, а, ну, естественно, какие-то искушения ему шли постоянно в ну, голову, медитирует, да, все равно что-то было. Э, и ему приснились какие-то там красивые места, там дома, не знаю, деньги или <laughs> еще что-то, еда может быть. И он почувствовал, что он приснул. Вот а, ну, разозлившись э, на эту ситуацию, он э, взял нож, отрезал себе веки из-за того, что он приснул, и бросил их на землю. Вот, и впоследствии они засохли, и, э, как говорят китайцы, отсюда пошел, э, пошли наши зеленые чайные листья. И вот, бодрящий да, чай. и бодрящий И Баста со своими напиток, треками. Да, и Нормально. И там же Ростов, короче, все да. связали. Так что вот происхождение чая китайцы, э, ну, и японцы, <laughs> наверное, уже э, ассоциируют вот с этим случаем. Мне кажется, у них, у китайцев, у японцев вообще самые такие милые, красивые легенды с этими карпами, дарумой там, и так далее. Это Фантазия очень... у них работает. Работает. Кстати, про дракона, вот мы с тобой не поговорили, тоже популярный символ. Во-первых, почему нельзя его делать с мизинчик? Давай начнем с этого. А во-вторых, что вообще, что за дракон? Что за зверь такой? А то знаешь, тоже понятное дело, что в Японии есть определенные правила, но некоторые мне говорят, что я хочу реалистичного дракона и ты такой думаешь, а как бы, а как он бы выглядел вообще? Ну, то есть вы видели драконов? Ну, то есть есть какое-то, видимо, общее понятие, да, как они Общее есть выглядеть? понятие, да, дракон это как бы э, такой э, наборной образ, у него там э, голова верблюда, рога оленя или нос верблюда, угу. лапы петуха, грива, да, там, льва, глаза дьявола, вот, ну, чешуя змеи, получается, или живот змеи, чешуя рыбы. Короче, такой наборной большой образ. Дракон, Я его слепила дракон. из того, да. что было. Дракон <laughs> есть дракон, он должен быть большим. Чтобы прорисовать все эти э, мелкие детали, его нужно делать крупным. Поэтому вот козявка такая – на это плече. червячок. Это червячок, а не дракон. Ну, дракон не заслуживает быть <laughs> настолько мелким. Ну, вот. дракон это мощь, да, в том числе да, мудрость. Да, дракон это мощь, мудрость, не знаю, скорость, гибкость, да все что угодно, конечно. Угу. Ну, а еще, мне кажется, драконы котики, они такие себя. Они разные, они бывают задумчивые, бывают злые, агрессивные, они тоже разные. А ты, кстати, спрашиваешь, делают. какую эмоцию человек хочет да, этим драконом? Да, всегда. Мне кажется, это важно. Иногда люди сами даже предлагают, я бы, говорит, не хотел бы делать там злого угу. какого-нибудь, а хотел бы сделать мудрого, там, грустного, задумчивого. И лица можно, как и людям, рисовать, то есть разные. Да, ну, я немножечко влезу со своей темы, но у меня недавно была история, когда мне девушка пришла и говорит, я хочу сделать дракона во всю спину, чтобы он был похож на моего дедушку. И я на консультации такая думаю, ну он такой мудрый, как бы, да, защитник, ну очень прикольно. Она все описала, и я говорю, присылай письмо там, и она мне прислала фотографию дедушки. И реально, дедушка, я не знаю, как это передать, но вот у него, он какой-то вот, вот это выражение, знаешь, что какая-то мудрость дракона. И я, наверное, прикреплю фотографию, там, понятно, не закончена пока работа, потому что она большая, но вы просто поймете, то есть, ну это очень прикольный такой, то есть, ну, видимо, человек человек все равно выбирает себе вот этих персонажей, да, ну, неспроста. Для девушки дракон все-таки такая достаточно редкая тема в, в большом формате. Не вот это вот, опять же таки, козюлечка. Хотя, кстати, козюлечка, ну как козюлечка, наверное, по тем временам это было абсолютно нормально. Николай II да, Николай, Николай Да, у него была татуировка, да, причем сделана в Японии. Расскажи, пожалуйста, про это вообще. Мы остановились, в принципе, наверное, на том, что они как-то запрещены были в Европе и так далее. Когда они появи... получили массовое вот это свое распространение, почему Николай вообще татуировка это все сделал? Татуировка стала популярной, японская, у европейской знати в тот момент, когда были а, открыты границы Японии для путешественников. Угу. Вот, э, в туристических гидах даже были написаны списки татуировок, планировщиков вот, ага. японских. И Николай II, будучи там, а, с гостевым визитом, путешествуя по кругосвет, кругосветное путешествие угу. осуществляя, он, зная это, попросил э, японцев, э, чтобы они ему предоставили татуировщика. А вот в, Нагас... в Нагасаке в 1891 году ему сделали татуировку. Вот. Такой сувенир привез. Да, принес сувенир. И впоследствии, через там э, несколько лет, его брат, Угу, вот. Георг, Георг, да, сделал себе тоже такого же дракона вот, на плече. Вот они. Некоторые люди, кстати, считают, что это заговор масонский там или еще что-то. Ну да, я слышал тоже такую Да, тему. что это просто власть, короче. Просто было очень популярно. Это ну, была так, мода так, Такое искусство, да, уникальное. Э, европейцы брали даже из Японии с собой татуировщиков, везли их на континент, они да. там всех татуировали, то есть ну, в качестве э, такого <laughs> сувенира забирали <laughs> татуировщика, который татуировал народ уже в Европе. Неплохо такой, да. Ну, кстати, как Могу себе своего времени. Кстати, тоже одна моя клиентка, которая прям, Катюша, привет, если смотришь, а, она очень прям фанат э, Николая II и очень броет, короче, знаешь, э, всю историю. И вот она мне говорила, что первый тату-салон, кстати, был в Питере в 1914 году, потому что даже у нас в России это стало в какой-то определенный момент мода, и эм, люди делали именно из высшего света себе такую вот, как сейчас сумки Биркин покупают, тогда делали вот такие, ну, это потому что была диковинная штука, точно не могли себе все это позволить, а, и ну, вот был видишь, такой интересный. Тоже, как бы, то, тоже та же самая история. Человек, у которого есть деньги, у которого высокий статус, может ходить себе вот в 2014 году с татуировкой. Сразу видно человека. Да, это правда. Высокий пост По, Ну, потом все революции все закрыли, но сам факт вообще <laughs> интересный. Всех уравняли? Всех уравняли без татуировок. Ты сейчас только что нам озвучил про списки в гайдах да, для, для туристов. Расскажи, что там за списки, как туда можно было попасть, можно было как-то заплатить там в Инстаграме что-то выложить, <laughs> может, в Эти списки году. публиковались в гайдах, в туристических газетах, списки нормальных татуировщиков. А, вот мы говорили про глагол хору, про ну, резчиков хоре и харимоны, продукт непосредственно резной объект. Потом впоследствии татуировщики начали добавлять своим Э, к этим приставкам хоре угу. Э, часть своего имени какого-то. Вот. И так появились, в принципе, уже э, определенные татуировщики с определенным именем. То есть вот, вот этот самый знаменитый Хариоши, да, наверное? Хариоши, самый... да, самый знаменитый. Ну, до него, естественно, были и Хариоши угу. первый, второй. Ага. То есть вот, это ну, династия. Третий. Да, так образовались уже э, идентифицировались династии татуировщиков. То есть это имя передавалось из поколения в поколение. То есть от э, учителя к ученику. Мы буслая э, между собой называем Буслаёши, чтобы вы понимали. Это новая это, приставка. Это новая <laughs> приставка современная. То есть получается, вот эти, ну, искусство татуировки, оно было именно искусством, как кузнец там, 38 поколений кузнецов. Да, это, это было ремесло. Угу, вот, как и резьба, как и э, кузнечное дело, и татуировка – это ремесло. Хорошо. А как же сейчас современному человеку, когда, ну, по крайней мере, в нашей стране еще нет таких поколений татуировщиков, как ему выбрать своего мастера? На что обратить внимание? Прежде всего нужно обращать на портфолио мастера. Нужно смотреть, если вы выбираете себе мастера по японской татуировке, в его портфолио должны быть э, японский продукт, ну, продукт японской татуировки. Угу. Вот если вы видите в портфолио портрет-портрет Джонни Деппа, потом карп, потом, не знаю, трайбл, следующее идет э, на Макубе. Контемпорари, сейчас новое направление в Да, потом графика и так далее. Тут человек делает все подряд. Он априори не может сделать хорошо, ну, на мой взгляд, японскую татуировку. Ну, то есть это человек универсал. То есть, как я неоднократно повторяла да, в своих выпусках, если вы идете к мастеру, э, ну, это как с врачами, да, есть там общие практики врач, а есть там конкретно, там, делает рентгенолог. Вот да. его это узкая направленность, узкая он лучше всех это да, сделает. Лучше всех это делает. Можно почитать отзывы сейчас. Угу. Ну, как быть интернета... с фотошопом, скажи мне? Ты же понимаешь, что, ну, по крайней мере, конечно, новое поколение э, татуировщиков, э, старички типа нас, <laughs> ну, тяжело, короче, работать со всеми программами, хотя, конечно, тоже приходится иногда там как-то, да, вливаться. Э, новое поколение, э, не знаю, там, да, не хорошо, не плохо, но фотографии очень сильно отредактированы, особенно в Инстаграме. Там, не знаю, с, просто с размытым фоном, отпидоренной кожи, все черные цвета такие, что они всасывают просто планеты, ну, то есть как черные дыры. Вот вопросики, на что что обратить внимание, чтобы не наколоться? Ну, то есть, э, я всегда всем советую, идите на конвенцию, смотрите О, вживую. я хотел про это сказать. Ну да, нужно идти просто, если вы собрались делать татуировку себе и делать большую татуировку, на всю японскую, жизнь. на всю жизнь, да, можно немного подождать. Наступит лето, пора тусовок, сходите на тату-конвенцию, там вы можете посмотреть на всех мастеров в одном месте, посмотреть вживую работы этих мастеров и уже для себя расставить вообще все точки над «и». Тем более есть конкурсы, эти модели ходят да, среди да, да. обычных, да, ну, в смысле, в толпе, и вы можете прям подойти чуть ли не пальцем потереть, Конечно. но только разрешение Можете пообщаться с этими клиентами, как у них, да, сразу проконсультироваться, там, короткую консультацию получить у мастера от конвенции. Нужно посещать для того, чтобы выбирать мастера направления. Да. И не забывайте, что если вы едете в другую страну, обязательно есть э, World Tattoo Convention, я ссылку оставлю в, внизу. Вы можете на этот сайт зайти и посмотреть. Вы, например, летите в Барселону, у меня такой один раз был, я вообще забыл, что там эта конвенция. Мы шли по Барселоне, смотрим, баннер висит, думаю, мо, круто, короче, надо, э, надо сходить. И мы пошли, и там сидел как раз Харикицун, ну, то есть, как бы, я говорю там Сашу, что, блин, там у него, наверное, очередь там на три года вперед. Ну, как мы обычно привыкли думать, там, к нему хрен запишешься. Он говорит, да я пойду спрошу. И, в общем, он подошел, он говорит, да, приходи через 20 минут. И, короче, он сделал себе очень крутого мастера, совершенно просто спонтанно татуировку, и прямо она очень круто живет, выглядит. Кстати, Хитоку. Да, я видел. Да, милая легенда, что у него в пупочке, он из пупочка золото достает. <laughs> Это всегда полезное свойство. То есть э, вы можете, да, и сделать там у каких-то метров, с ними пообщаться вот так вот вась на вась. Все, в принципе, достаточно э, дружелюбные, да, и ничего такого страшного. Все думают, что все татуировщики бородатые, страшные, сидят А так, ну, понятно, что по монитору теле, ну, как бы э, компьютера ты не поймешь, ну, насколько эта работа отредактирована, насколько черный там не черный, красный не красный. Ну, это, ну да, это то есть это общее понять. впечатление сейчас больше играет роль. Да. Ну вообще видно, вот если ты смотришь там Инстаграм человека, вот ну просто видно мусор человек там туда закидывает, либо у него есть какая-то система, работы, вот как он, как, как выглядит его профайл. И сторис, кстати, сторис, да, тоже не забывайте, потому да. что там ничего не отредактировано. Видно, что у человека порядок в голове, угу. вот, ну, все представлено. То есть э, мастера ты же выбираешь не только по одному какому-то критерию, вообще в общем. Ну и на консультации приходить, и, опять же смотреть, как мастер работает, в каких условиях он работает. Да, условия это важно. Делает, а вот ну, мы периодически говорим про это, что мастер, понятное дело, что должен тебе подходить э, технически, но вам же с ним работать, а если вы делаете спину, вам ну, минимум год, да, наверное, делать ее. Вам да, с этим человеком больше, да. надо провести, как, ну, там, да, сколько, 50-60 часов. К концу спины ты, э, человек уже родной тебе становится. Ты знаешь, да, да о нем много, и он о тебе уже многое знает, и свои проблемы, <laughs> вот, э, радости, то есть обо всем уже начинаешь делиться. Да, вы на протяжении года, получается, там раз в месяц, два раза в месяц постоянно, как, я не знаю, с лучшим а другом. Когда заканчиваешь такую большую татуировку, то становится так немного ну, грустно. Да, прощаться. <laughs> Всегда. <laughs> Ну ничего, да. Ну тут главное костюм просто. Как вот, кот когда машешь, манекен. <laughs> <laughs> Уже под конец. Ладненько. Допустим, наш клиент уже выбрал мастера. Расскажи, как ему объяснить, что он хочет, вообще стоит ли слушаться мастера и беспрекословно отдавать свое единственное чистенькое тело, вообще даже не споря, вообще нужно ли озвучивать э, свои желания или сам мастер озвучит. Как твоя лично строится работа с клиентом? Заходит, да, клиенты сразу, я знаю, что тебе Да, надо. кстати, очень часто люди, люди говорят, что вы же мастер, вы посмотрите на меня и скажите, что мне надо. И ты такой сидишь, думаешь... Бывает вообще, конечно, по-разному. Ну, сейчас чаще всего люди уже приходят немного подготовленные. Что-то почитали, работы мои изучили, например. Ну, если мы говорим о том, что человек ко мне пришел. Угу. Вот, в стиле покопались, определились уже с чем-то. А, сама консультация у меня как проходит. Человек приходит, мы общаемся. А, потом я снимаю размеры, записываю человека на сеанс и уже к сеансу готовлю дизайн. Заранее я эскиз не показываю. В принципе, все, что мы обсудили, То есть сеанс, э, понятно. эскиз у тебя на месте? Да, эскиз на месте. Если человек приходит ко мне, значит он понимает в конечном итоге, что он получит, вот угу. какую работу. Видишь портфолио мастера, примерно понимаешь, что будет вот так вот. Угу. вот. Это важно. Если человек приходит и говорит, я не знаю, что я хочу, например, посоветуйте мне что, что-нибудь. Я стараюсь ничего не советовать. Я говорю, что можно сделать это, это, угу. это. Ну вот, а выбирать все равно конечное решение принимаете вы. Ну, то есть ты ему просто говоришь, что вы можете это почитать, это почитать, и уже сами решить. Я могу здесь, да, угу. предоставить литературу, какие-то книги, да, человека направить там, чтобы он не смотрел то, что не нужно, или угу. посмотрел именно то, что нужно ему. Вот. То есть, ну, общение, общение с человеком, оно вот позволяет узнать его э, побольше и ну, понять, что ему нужно. Ну а как ты сам-то выбираешь себе мастера для того, <laughs> чтобы татуироваться? Татуировщиков всегда очень сложно найти своего мастера. Да, очень сложно. Я крайне редко татуируюсь сейчас. Много работы, забот каких-то. Ну и как бы в Бразилии твой мастер, да, мой мастер в Бразилии, но сейчас он уже в Европе. И в этом году я надеюсь к нему попаду. Как я выбрал себе мастера? Я просто увидел работу его. А вот, и они у меня залезли в голову, и ни о чем думать уже не мог. И, в принципе, мы с женой приняли решение съездить в Бразилию, познакомиться. Из России вот. в Бразилию, да? Не из Биберева в центр? А из, из Москвы да. в Сан-Паулу, да, пришлось поехать. Ну, э, сначала я не думал, что я буду делать татуировку. Вообще, хотелось бы познакомиться. Я уже начал делать у него татуировку на второй приезд, то есть второй, третий угу. приезд. После этого я уже еще и не был там. Типа, вот. А буслай ну, делает спину, на секундочку. Да, я делаю спину. Ага. А, очень понравились его работы. И татуировка для меня, вот э, его работа на мне, она больше как бы для меня, как бы не сама татуировка важна, а важен вот этот процесс общения с мастером, э, получение каких-то знаний, э, перенятия опыта. То есть вот, татуировка это как повод, хороший повод встретиться, да, да, вот, да. татуироваться. Но э, самое важное это общение э, и, опять же, получение какого-то опыта. Угу. Вот, зна близкое знакомство такое получается с татуировкой. Ну, кстати, многие тоже и начинающим, наверное, мастерам можно посоветовать. Я тоже там, когда начинала татуировать, я приезжала и делала татуировки просто, чтобы проследить, как это происходит, как посмотреть, да. как мастер работает. Потому что раньше не было такого доступа. Сейчас можно прийти на конвенцию и вот так вот увидеть. Раньше эта конвенция там раз в пятилетку случалась, и ну, это, была. грубо говоря, я как ученик поехал к мастеру, который гораздо сильнее меня, угу. вот во всех аспектах японской татуировки а, и э, путем получения татуировки от него я сам обогащаюсь знаниями. знаниями. Да, так, угу. так нужно делать. Вот вы хотите э, заняться татуировкой, приходите и говорите, научите меня, а у самого татуировки нет ни одной. Так, ну, просто сделай себе хотя бы одну татуировку у мастера, у которого ты хочешь перенять опыт, и тебе уже, ну, не знаю, многое станет понятно, многое. Главное, видно месте. Да, главное запоминать, что ты <laughs> видишь, как бы они а это Там просто паника. по сторонам. Да, <laughs> да, что такое, мне больно. <laughs> Все страшно. Готов ли ты, да, кстати, больно делать? А то, знаешь, без татуировок сложно оценить, насколько это больно. Да татуировки это вообще не больно. Ну вот вообще. Ну вот я тоже так считаю. <laughs> Татуировка не больно. <laughs> <laughs> ты хочешь татуировку, да, тебе не больно. Это правда. Да, ты же по, собственному желанию это делаешь. Боль это просто сопутствующий товар, через который нужно ну, пройти, Инициация, кстати, это же тоже во многих народах считалось, Наказание. что это... Хватит про наказание. Человек себя наказывает. Немножечко в психологическую сторону пошли. Так. Это неотъемлемая часть процесса, боль обязательно. Любишь боль, люби татуироваться. Да, боль пройдет, а татуировка красивая останется, и будешь на нее всю жизнь оставшуюся смотреть. Как ты считаешь, кому лучше подходит такой вид татуировки? Там, ну, там смуглая кожа, светлая кожа или там вообще, не знаю, э, нации там или девушки, мужчины? Вот что ты вообще об этом думаешь? Но ну, японская татуировка вообще всем подходит. Всем нациям, всем она цве- всегда цветам. да, смотрит. она всегда выглядит стайлово. С годами она становится только лучше. Если как бы человек темнокожий, можно сделать э, большую крупнодетальную японскую татуировку, а вот, ну, например, в черно-белом исполнении, максимально контрастную, будет хорошо видно. Вот, есть, ну, у нас, как правило, здесь в России все светлокожие, а вот, и татуировки ну, цветные выглядят хорошо, но опять же на темнокожих можно э, ограничиться какими-то цветовыми гаммами. Вот, поэтому максимально всем подходит японская татуировка. Вот. У нас Главное, вот, что внутри, да, был да, человек готов. Как человек большой. был готов терпеть. А, вот, ну, как бы это тоже не дешевое удовольствие. Угу. И финансово был подготовлен к этому. Но вы делаете татуировку раз и навсегда. А, а iPhone вы меняете раз в год. Да, Просто iPhone, подумайте машина, об этом. Это все железяки. А, ну, э, э, это, грубо говоря, ваша душа такая внешняя, вот ее видно. Как, какая будет у вас татуировка, в принципе, так вас Кстати, будут оценивать, да? да? Это правда. Скажи нам, есть какие-то особые тогда моменты заживления этого стиля, да, можно ли использовать, сейчас модно использовать эту пленку, которая накладывается через 5 дней и смывается, но мне кажется, Япония, она так сильно прокрашена, как, ты считаешь вообще? А, особенно, у меня заживает все всегда нормально. Муа, да, все хорошо. Подтверждаешь, <laughs> Санек свидетель. Санек свидетель. У некоторых людей даже на третий, там, четвертый день все отшелушилось, остается, да. да, только увлажнять татуировку. Пробовал по-разному. А, пробовал и с пленкой заживлять, и с пеленками пробовал заживлять. Пленка мне не очень нравится. Ну вот. А, пеленки, классика, всегда стопроцентное заживление. 100%. Да. Я как бы объясняю клиенту, что можно, ну, как бы нужно делать так и так. Но ну, можно использовать и пленку там, можно вообще все снять, Э, и броситься в лужу купаться да, на следующий день. Это уже ну, Во, твои проблемы. Совести, Я да. просто говорю, как нужно сделать, а человек уже сам решает, как он будет делать. Э, и, э, Коррекции ч- платные же? Частенько. <laughs> Да, Если вдруг человек плохо заживил по своей Частенько вине. вообще человек, когда делает большую работу, он уже несколько раз приходит. Сначала угу. вот ему страшно, как я все это буду заживлять. Потом он втягивается, у него своя система какая-то налаживается. Появляется. Я уже объясняю, как бы, что тут можно схалявить, тут можно уже в баню пойти и так далее. Мы общаемся на эту тему. Правила, они как одни для всех, да? Но ну, первое время, да, первую первое татуировку время, да. вы должны идеально заживлять. Потому что можно, в понять. принципе, на следующий день снять пеленку, угу. вот, и только мазаться кремом. И, ну, опять же говорю, правила одинаковые для всех, а там... Ну, например, если у вас гиперкератоз, у вас там будет дольше э, течь. Поэтому первый раз попробуйте, все хорошо заживите, а там уже дальше будет ясно. Хорошо, все заживает нормально, да. если угу если нормально сделал. Короче, если вы готовы заживает. к татуировке, все нормально сделал. <laughs> Это тоже правда. Ну и вопрос, который задают большинство, да, чтобы оценить как-то работу, очень часто пишут «сколько» просто сколько вот это сообщение, непонятно чего, на каком месте, какого объема. Я решила ввести такую условно объем, да, например, рукав в, классе, в, в том стиле, в котором работаешь, это плотно прокрашенная поверхность. Заметьте, графику, например, делать намного быстрее, потому что там не закраса, ничего, полосочки. Сколько ты по времени ее делаешь примерно? Вот человек захотел сделать рукав, сколько ему закладывать? Рука... То есть завтра он не сможет в Турцию поехать, правда? Ну, лучше не надо, <laughs> Лучше поехать в Новый Уренгой. <laughs> там все будет быстрее заживать. Вот, э, рука делается в среднем 20 часов. Угу. Вот, плюс-минус. Все зависит от дизайна, от размера руки, как ни странно. Девушки говорят, «А вот у меня рука маленькая, она быстрее будет делаться. Нет, она не будет быстрее делаться. Потому что некоторые Потому что... прощальные руки есть. Прощай, прощай. <laughs> Сло... Вот сложнее, да. Девушек даже татуировать сложнее, иногда даже дольше получается. Вот, ну, зависит Руку много ты. от дизайна. Вот, если дизайн прям совсем простой, допустим, фон и цветочки – он может делаться 15-18 часов. Угу. Если это дракон или там полноценный самурай, то он может делаться 23-25 часов. Но среднее время 20 часов. То есть потому что у них там у самураев э, узоры Де на Мелкая костюмах, детализация, да. да, на это очень много времени уходит. У дракона, опять же, миллион чешуек угу. прокрасить нужно. Поэтому мелкая детализация работы сложнее. Чем проще, тем быстрее. Я бы хотела у тебя узнать просто, из чего может состоять а, цена мастера. То есть люди думают, что это просто чисто вот ты типа от балды взял там и такой думаешь, а буду столько брать. Вот у меня сегодня такое настроение. А, из чего формируется эта цена? В целом вообще, ну, я думаю, цена формируется из общего опыта мастера. Ну, расходник-то вот. понятно сам собой. Это... Расходники, там, не знаю, ну, какие-то аренды простое, и все да. такое, но это все мелочи. В основном это опыт, да, и опыт мастера, как он может реализовать вот э, ваши запросы. Этот опыт э, складывается из э, путешествий, из Затрат на конвенции, угу. да э, покупка э, литературы, вот получение этой информации и, тяжелое, Кстати, долго. какая, тяжело... сколько стоит самая дорогая твоя книга? Я тебя сейчас просто перебью, чтобы люди понимали, что это не 500 рублей в Китай-городе, в Читай-городе. Ну, самая дорогая, наверное, тысячу долларов стоит. это по, еще по блату, скорее всего. Ну, без всяких пересылов там и так далее. Ну, не, ну это пусть будет с доставкой 1000 долларов. Тысяча долларов, да. да. Так, продолжай. Вот, и я э, покупаю эти книги, там интересуюсь э, японской татуировкой. А, не знаю, я считаю, что у меня недорогая цена вообще, ну, учитывая ну, как бы европейские какие-то цены, некоторых да. там московских мастеров а, ценники. У меня цена на татуировки там приемлемая. Но мы тратим очень много а, времени, э, денег, энергии, здоровья своего на э, Кстати, работу, посещение <laughs> врачей посещение со врачей, массажи, суставы, таблетки угу. и все такое. А, ну, грубо говоря, теряем да, <laughs> какое-то здоровье, зрение, <laughs> зрение. Вот из всего из этого складывается цена. Просто вот. если вы этого ничего мастер не будет в себя закладывать, там, неважно, массажи или там литературу или конвенции, вы не будете получать тот продукт на выходе, который дает да, мастер. Да, вы правильно? можете, бесспорно, сейчас можно найти мастера дешевле себе, угу. пойти там на дом к мастеру, который сидит на диване, да, смотрит, это выбор. там, не знаю, э, какую-то передачу и попивает пивко, через пять минут он уже вас татуирует, э, везде пахнет борщом и макаронами, как бы он не был ни на одной конвенции, не прочитал ни одной книги, не разбирается ни Э, в стилях, не в значениях. Э, просто вот делает вам татуировку за, не знаю, за бутылку пива, там, за 10 Если рублей. вам по кайфу, да. то не вопрос. Но помните, ну, что можете, татуировка Да, пойти душа. другим путем, пойти к интересному мастеру, с которым интересно пообщаться, у которого большой опыт путешествий, э, не знаю, вообще багаж знаний здоровский. Вам будет интересно просто татуироваться. И там априори не может цена ну, быть дешевого такого мастера, который себя уважает, уважает свою работу. Ну и плюс все-таки раз и навсегда, еще раз повторюсь, делается. Да, и эта есть... вещь делается раз и навсегда, делается для себя. Уж, блин, ну на, на что тратить деньги, если не на себя? Потому что самое страшное, что может произойти, наверное, то, что вы потратили первый раз сумму, допустим, вы сэкономили там чуть-чуть денег, там, да, я не говорю прям сильную разницу, а там чуть-чуть сэкономили, вроде как пошли, так вот не очень нравилось, а потом, короче, вам сделали рукав, и вы понимаете, что это вообще просто, ну, не то, что вы хотите носить, вы нашли, нашли какого-то хорошего мастера, вы начинаете это сводить, тратить, тратить деньги, потом перебивать, тратить деньги. То есть я помню, что даже приходил ну, там, к нам на выведение от тебя человек, который сделался полностью, там, законтрил японский рукав, и ему пришлось выводиться, да, потому что он просто понял после контуров, что это не Япония. Было даже такое, вот у меня переписка сохраняется, человек пишет мне, узнает цену, да. исчезает, потом пишет, можно записаться на консультацию, там через год на меня приходит э, и говорит, можно мне перекрыть? Угу. Подожди, ты мне писал, ты, ну, как бы у тебя вроде ничего не было. Да вот, блин, сделал. Ага. Теперь хочу перекрыть. Ну, теперь уже придется другим путем идти. Нужно просто это все выводить, сложно, да. потом Больно. это перекрывать, а перекрытие дольше делается, чем просто угу. на чистую кожу татуировка, соответственно, человек уже платит двойную, там, тройную цену. Такие ну и плюс такие. сам дизайн тоже уже не, не такой свободный, да, тебе приходится там продумывать, какие куски. Ну, берешь. уже накладывают определенные да. ограничения, конечно. Ну что, тогда пиши нам, а, раз такой разговор пошел, своего идеального клиента. Понятное дело, что как бы у каждого он свой, ну просто э, какие, ну вот с каким подходом тебе приятно, когда к тебе приходят? У меня все мои клиенты свои, <laughs> все идеальные. Вот, потому что когда человек выбирает по стилю, скажи, ну и они уже видят твое портфолио, за тобой наблюдают, они уже просто знают, ну, что они идут к тебе и доверяют. Да. Наверное, это лучше. Клиент. А, самый идеальный клиент, конечно, который разбирается, хоть немного в японской татуировке, уже примерно знает, что он хочет. Угу. Вот. А, ну, показывает тебе примеры твоих же работ, не там чужих. Э, я хочу вот как здесь там, а именно приходит с работами, которые я уже сделал, и вставит их в пример того, что бы он хотел сделать. Э, говорит, э, описывает, например, дизайн примерно, либо вообще говорит, я хочу вот дракона, а как ты его сделаешь, это уже меня не так интересует. Я вот видел этого дракона, мне этот нравится, этот нравится. И э, я больше чем уверен, что и этот понравится. То есть полное доверие. Угу. Вот. Да, полное доверие, это идеально. Это вот, и наверное, все. к вопросу... Я сажусь и работаю с удовольствием, я делаю татуировку как будто бы себе, себе для себя. Да. Я рисую э, не просто вот по какой-то задаче, да, по, по, по схеме, по необходимости. Я рисую вот как будто для себя делаю. Вот я бы хотел так и делают так. Это и поэтому да, твоя вот эта вот э, да, история, что эскиз только на сеансе показывается, потому что ну, нет по большому счету смысла в, там, в традиционной японской татуировке какие-то дикие поправки делать из ну, серии. Как правило, дизайн для татуировки я готовлю в линиях и не отправляю их заранее, потому что, в принципе, эти линии человеку ни о чем как бы не скажут. Угу клиент, придя, опять же, он уже посмотрел работу, он понимает, что будет, вот, и э, сидя дома, как бы, видя эти линии, ну, он все равно не примет никакого там решения, нравится ему это или не нравится. Это может даже Только, сбить, наверное. Да, да это еще? может его сбить. Это лично, ну, важно личное общение. Вот ты пришел, увидел дизайн, тебе понравилось или не понравилось мы же тут же переводим его на тело сразу. Если тебе на картинке что-то не нравится, на теле это, это совсем по-другому угу. все выглядит. А дома перед компьютером он этого сделать не сможет. И э, получается, человек делает какие-то поспешные выводы по дизайну. Опять же, соберет всю свою семью, маму, папу, брата, сестру. Электрика всегда, дядю Петю. Электрика дядю Петю, спросит совета, вот посмотрите, мне прислали, стоит это делать, не стоит, нравится вам, не нравится. Человеку делать татуировку, он должен сам принимать решение. Дядя Петя, понятно, там этот крючок некрасивый, это смести левее, То есть зачем это тебе правее, это надо, ты же серьезный человек. Это тебе надо и так далее. Только личное общение. Поэтому человек пришел, понравилось, перевели на тело, еще сильнее понравилось, угу. начали делать и вперед. Ну, в общем, это вопрос про доверие. Доверие к мастеру и правильного выбора мастера. Да, Тогда есть, все будет круто. Есть определенная, э, как бы у меня система работы, я по ней работаю. Вот если человек это не устраивает, соответственно, мы не работаем. Я... Просто, значит, я не ваш мастер. Все ну, просто. Да, и да. писать там в комментариях, да он зажрался этот, блин, усатый. Ну, поберегите нервы, товарищи. Ну, как бы от этого алгоритм работы не изменится мастера, если вы будете ему писать какую-то фигню. Это все же нарабатывается годами просто. Да, Ошибка мы... за ошибкой да. Э, эти правила выстраивают. Они такие становятся жестче и так да. далее. Мы уже стоим у шкафа, на котором можно уплыть в случае потопа. Да, это какой-то специальный шкаф, который да, Сергей заказывал не просто так. Ну, тут явно у нас все, видимо, книги, да, как, про которые мы говорили с тобой. У нас остался просто вопрос, эм, есть ли плюсы и минусы у японского стиля? Ну, больше, конечно, плюсов у японского стиля, так. но есть и минусы. Минусы э, – это прежде всего большие объемы как, как и плюс, так и минус. Это долго, э, нужно систематично посещать сеансы, то есть планировать как-то свою жизнь, свой график для того, чтобы из него не выбиваться. Угу. Пропасть там на полгода, ну, это не очень хорошо вообще для процесса, ну, и для завершения какой-то своей цели. Э, минус э, еще один – это боль. Так как татуировка покрывает большую часть тела, то ощущение, ну, спектр этих ощущений <laughs> будет полный. То есть ну, это иногда даже приятно. Татуировку. Иногда это щекотно, иногда это как массаж. <laughs> По-всякому бывает, но иногда это больно. То есть вот из-за того, что плотность высокая, конечно, угу. везде боль почувствуете. Вот в каждом месте где-то своя. А плюсы? Плюсы. Это выглядит сногсшибательно, это очень красиво. Даже Когда после заживает, смерти? И с годами эти татуировки не нужно корректировать каждые 5 лет. Там. Э, хорошая японская татуировка живет и 10, и 20, и 30 лет, с ней ничего не нужно делать. Она, как хорошее вино, с годами становится только лучше, выглядит респектабельно. Угу. Ну вот. Э, это, наверное, такой плюс, который перекрывает все вообще минусы, и, не знаю, и перекрывает вообще еще все стили <laughs> татуировок. Я так понимаю, еще к тому же можно доращивать. То есть, например, человек сделал там Всегда полурукава. продолжать, да. Я просто сейчас сказал, наверное, вот такое, масштабном бодисьюте, но, блин, э, ее всегда можно продолжить. Вот. Что-то додумать, где-то там увеличить. Сделал одну руку, сделал вторую руку. Э, ну, тебе как-то понятно, куда двигаться дальше. То есть, Даже, наверное, если вы сделали просто отдельно персонажа какого-то, потом можно, можно начать, это добавить. Да, да. С отдельных персонажей можно сделать цветочек, потом к этому цветочку добавить второй цветочек. То есть это как конструктор. Ну, вот, ну, забота о том, как я буду это продолжать, наверное, тут Кстати, ты сказал про цветочки, я вспомнила про твою жинку, до которой ты пробовал Тебори. Как тебе Тебори? Понравилось? Да, мне понравилось это делать, но я понимаю, что мне не хватает, наверное, знаний для того, чтобы увлечься этим ну, вот, на 100%. Я, ну, Давай ну, объясним в двух словах, что это. Тебори – это Э, нанесения, э, способ нанесения татуировки, а, ручной способ нанесения угу. японской татуировки. А, вот. А, он выглядит более так архаично, по-ручному, то есть вот видно, что это такая стопроцентная ручная работа. Вот многие мастера в Японии до сих пор практикуют этот способ нанесения. Но ну, это надо иметь огромный опыт, чтобы делать да, Да, я правильно? почувствовал, что мне не хватает знаний. Э, много в э, своей системе работы нужно поменять, э, реорганизовать там рабочее место под Теборе. Вот, и, конечно, нужен какой-то наставник, который введет тебя в курс дела, вот, расскажет, покажет. Ну и, во-первых, нам себе нужно сделать татуировку угу. э, таким способом. То есть вот эти вот э, подростки, которые покупают просто иглу и делают себе домашнюю татуировку, это немножечко не оно. Ну, наверное, нет. Как-то мне кажется, да, совсем не оно. Ну хорошо, давай тогда закончим наш э, выпуск. Э, назовем стили, которые также достойны внимания. Ну, понятно, это все очень субъективно, вы можете выбирать все, что угодно, но просто мастер, который делает японскую татуировку, какие еще э, ну, нравятся тебе стили? Вообще, я скажу так, мне нравятся вот все стили. Если татуировка в этом определенном стиле сделана качественно, и она впечатляет, а, вот, сделана с умом, то есть мастер думал головой, когда ее делал, э, ну, это всегда приятно видеть. Вот. А так, конечно, я приверженец более традиционных каких-то стилей. Мне нравится американский традиционный стиль. А, конечно, мне нравится орнаментал, там, ну и весь спектр этого орнаментала, там, Black Полинезия, не знаю, просто трайбл, ну, качественно сделанный, вписанный в тело, меня тоже впечатляет. То есть все, что связано вот с традиционной. Ну, то есть, получается, это все стили, которые, в принципе, были придуманы под татуировку. Да. Так-то по большому да. счету. Да. Тогда хорошо, у нас осталось, наверное, озвучить 3-5 э, татуировщиков, э, на которые, которые тебе нравятся, которые тебя вдохновили или там поменяли как-то твое отношение к татуировке. На кого смотреть людям, помимо там наших российских татуировщиков? Ну, вообще очень много татуировщиков, есть крутых, вдохновляющих, то есть, ну, просто россыпь там иностранных, и у нас есть мастера. А, вот. А, я бы назвал там несколько имен. А, одно из них, наверное, э, этот человек не только как бы делает красивые татуировки, он занимается еще такой просветительской деятельностью. Не один он, конечно, но группа выпускает э, книги, то есть вот занимается таким э, образованием там, людей грубо угу. говоря, делает, и путешествует, фотографирует, э, потом печатают книги, которые мы покупаем с удовольствием, листаем. Это татуировщик Алекс Ренки, Харикицуна, который. Угу. Он, кстати, по-моему, как раз в последнее время уже не Харикицуна, там у них какие-то между собой. Ну, я истории. не хочу вдаваться в эти подробности, да. да. Ну, просто это, суть в том, что вы можете его найти и под ником Харикицуна, да, и да. под Алекс Ренки, по-моему, да, это, да, что да. называется. Ну, угу. Харикицуна, по-моему, он так и есть в этом а, Холли Фокс он стал точно, да, в, точно. в Инстаграме. Угу. Холли Фокс. А, потом это, соответственно, Ива, угу. который... Которому начал, в Бразилию ты да, ездишь. которому я ездил в Бразилию, начал делать мне спину. Ну, он прям перевернул мое понимание татуировки, о процессе рабочем и так далее. Вообще эта поездка, конечно, многое дала. А, потом из японцев а, я бы назвал Харихида. Это его книга наверное, самая первая, которая мне попала в руки. Mm-hmm. И вот тогда я уже, наверное, понял, что я буду сто процентов делать Японию. Его картинки меня поразили, еще они были с описанием, значениями. Такая вот э, работа была проделана, потом люди это все напечатали. Он, конечно, бомбически рисует, он уже такой старенький. Угу. Вот. Очень крутой мастер. Харихида. В общем, все остальное, наверное, уже можно смотреть, на кого подписаны эти мастера, потому что обычно все хорошие мастера, в том числе и Буслай, я думаю, все на лохов там по не цепочке подписаны. вам зайдет, да. Очень много, да, можно бесконечно перечислять. Как бы, все очень важно да. Э, воспитать в себе вот этот вкус именно к самой татуировке. А для того, чтобы его воспитать, надо смотреть много-много-много работ и не бежать к первому мастеру. Да, и видосы вот полезны. Yes. Ну что ж, спасибо тебе, Сергей, большое за наше интервью. Если, ребята, у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Я буду связываться с Сергеем, и мы будем вместе стараться ответить на, на все самые интересные вопросы. А пока не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, ну и вот побольше комментариев. Мне всегда приятно. Ну и комментировать уже все, что хотите, все и комментируйте. Я уже готова ко всему. Я видала все. <laughs>